Allah ah. Soalan seterusnya Zaman Nabi adakah para sahabat mengamalkan zikir beribu-ribu dalam satu masa? Ada orang bilang jika kita amalkan ribuan zikir dalam satu masa akan datang cahaya putih. Cahaya putih itu akan tanya sama ada dia boleh tak nak berdamping. Ha, molek soalan ni. Zaman Nabi gitu ada tak sahabat papa 10 ribu, 20 ribu Jawabnya wallahu a'lam. Tidak disebut dengan bilangan. Uzkurullaha katsira. Sebutlah Allah banyak-banyak. Kalau yang sebut dengan bilangan maka kita jangan lebih ikut bilangan. Kalau lebih tak afdal. Contoh bilangan tadi. Nabi kata barang siapa sebut lepas mayang 33 tali hmm. salasin wasalasan eh, wasalasin 33 kali. Bila situ dipanggil isim adat. Bila sebut adat, bila sebut bilangan, jangan kurang, jangan Salam. lebih. Tapi zikir yang tak sebut bilangan, ma aksaru eh, eh, eh, ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak sebut, lebih banyak pahala. Allah. Contoh ayat uskurullah sebutlah Allah Ayat lain fasqurullaha katsira. Sebutlah Allah banyak. Maka bila banyak seribu lebih baik lebih daripada sembilan ribu lebih baik dari lapan ribu Dua lebih baik daripada satu. Satu kali lebih baik pada tak berzikir. Faham tak lagi? Neh. Ha. Kemudian ada orang kata kalau kita berzikir beribu-ribu-ribu kali malam-malam dia mari cahaya putih. Hmm. Dia pun tanya, boleh kawan? Ha. Boleh berdamping? Boleh kawan dengan awak? Ha. apa orang kena ni. Inilah jin namanya. Melayu panggil bunian. Ya. Nampak? Yang nak berdamping dengan manusia. Mula-mulanya dengan zikir. Lama-lama kita menjadi abdi dia. Tak soal. Eh? Mu mu nak jin ke nak dekat dengan Allah? Kita zikir ni nak takarub, nak daping dekat dengan Allah ke dengan jin? Betul. Tak payahlah jin. Kalau nak jin, dengan Allah lah. beli seluar jin je pakai. <laughs> Faham tak? Cukup dah. Tak payah dengan kepala-kepala jin. Yalah. Seluruh je kita pakai. Okey. Faham? Ha. Sebab, mu akan jadi dekat dengan jin, jauh dengan Allah. Pilih. Faham? Kita nak dekat dengan Allah. Betul. Tak payah. Ha. Cahaya-cahaya ni bukan benda yang baik. Faham tak, lagi? Faham. Ha. Adakah tanda Allah tidak mahu menerima tabat seorang itu atau kebaikan daripada seseorang? Jawabnya, kita tak usah lah Tuhan terima tak terima. Kerja kita bertaubat sungguh-sungguh. Buat ikut syarat. Lepas tu duduk menunggu pula Tuhan terima ke doa. Ha? Orang kata semayang lah subuh dah ni. Tahu dah aku nak tahu terima ke doa. Aku taubat semalam. Tak usah cara. Semayang dulu. Faham? Buat makin lama makin baik. Ingat dalam konsep ibadah today must be better than yesterday. Ya. Yep. Hari ini biarlah lebih baik daripada kemarin dalam ibadat kita. Faham? Ha. Orang yang berilmu macam mana yang diterima oleh Allah SWT? Orang yang berilmu yang empat perkara saya sebut semua dah. Empat perkara sampai pada Allah. Pertama, iman. Kedua, ilmu. Ketiga, amal. Keempat, ikhlas. Faham? Ilmu ada, iman tak ada, balik awal. Ada iman, tak ada ilmu, semayang tak sah. Ada iman, ada ilmu, tak beramal, berdosa. Beramal ada, tidak ikhlas, tidak sapa ke mana-mana. Ha. Eh? Ha. Biar ada iman, kita dah ada iman. Dan mantapkan lagi iman kita belajar benda-benda yang boleh menjaga iman kita. Kedua, ilmu. Kita masih banyak kekurangan ilmu. Hadir malam-malam kuliah agama. Mudah-mudahan kita mati dalam hadir kuliah. Itu yang terbaik. Ha. Yang ketiga amal. Amal mana? Mastata'tum sekadar yang kita mampu. Faham? Tapi jangan buat separuh pula. Ni sembahyang Zuhur dia buat serkaat dia. Pasal mampu saja. Bukan gitu. Buatlah. Ni, ha, mu tak mampu buat sunat tak apa. Jaga yang fardu jangan kurang. Ni. Ha. Yang akhir sekali ikhlas mukhlisin lahuddin. Karena ramai orang yang beribadat tidak ikhlas. Walaupun besar serbang dia, Ni tahan tak terima semayang dia. Kerana dia menunjuk-nunjuk mencari kepujian di tangan manusia. Nampak? Allah. Dan ada orang tak pakai serbang, pakai topi sudu je, ada tulis kopi yang pula atas. Tapi bila dia semayang, ikhlas kepada Allah. Allah terima tak ibadat dia? Allah terima. terima. Berhati-hati. Syaitan dia tak bodoh. Bijak sangat dia. Ne? Soalan seterusnya. Macam mana nak besarkan anak? <laughs> Ha, tu tanya juga. Supaya anak jadi soleh-solehah. Kalau terlalu menanja, akan jadi degil. Allah jadikan dalam rumah tangga kita ada dua satu kerah satu lembek siapa lembek isteri siapa kerah suami kan jadi adun ni dua kerah kerah siapa lembek jawabnya jadi sederhana jadi sederhana itulah yang Nabi suka khairul umur awsatuha sebaik-baik pekerjaan sederhana jangan kerah sangat jangan lembut sangat dengan anak-anak sederhana Tang. ah. Jangan lupa berdoa. Walaupun anak kita sekarang ni tengah jahat ni. Malang sungguh sungguhlah ni. Jangan putus asa. Ibu bapa, lebih-lebih lagi ibu, ya. dia yang paling mustajab doa dia. Faham tak lagi? Betul, betul. Eh? Ayah kurang, mak paling mustajab. Niat eh, kalau anak jahat, anak tak boleh, mak jangan berhenti berdoa. Deh. Ha. Ustaz, isteri saya degil. Macam mana nak kasih dia dengar cakap? Macam mana aku nak jawab? Isteri aku pun degil juga. Orang perempuan ni kena faham lah. Nabi kata dia ni ada masalah sikit orang puan. Tak, bukan kata orang lelaki tu sempurna. Orang lelaki dia ada masalah juga tempat lain. Ne? Ha, tapi bila orang perempuan ni memang kalibat degil biasalah. Dia banyak mulut Suka nak kontrol suami Suka belanja Suka jalan-jalan Faham? Haa, ah. suka mengumpat Nak, betul tak? Haa, ah, banyak, banyak benda Banyak komen orang Banyak komplain Neh, Memang orang perempuan gitulah Melawang cakap suami Memang Neh? Haa, ah, tak pelik Nu normal yang peliknya isteri dia dengar cakap tak melawan, tak suka jalan-jalan, benci shopping. Oh tu pelik. Faham tak lagi? Ha, ya, yeah, betul, betul, betul, betul, betul. Takat degil tu biasa. Bini aku pun degil juga. Oh. Ah. Nah, kita kabar, okey lah, okey, okey. Hmm, tak buat juga. Repuan bahasa dia tu. Nek? Ha, tapi, dia ada kelebihan kot lain pula. Melahirkan anak, membesarkan anak, menyusukan anak. Nak, muraja tak susu anak? tak ada susu, tak keluar. Betul. Lah. Dahaga gitu anak. Faham tak? Ha, jadi tugas Tuhan tu malek dah. Ne? Ha, jadi kalau dia degi kita kabur lah. Janganlah buat. Ha. Ha, jangan jangan buat. Benda apa dia buat? Kata-kata dia keluar rumah, tak pakai tudung. Nah, ha, kita ah. ha. kabur dah, keluar juga tak pakai tudung. Kita kata, Tadi keluar tak pakai tudung berdosa tu. Saya tegak dah. Jadi akhirat saya tak tanggung dosa awak ni. Ha, nanti esok lain kali pakai tudung tutup aurat. Faham? Teruskan tarbiyah. Ne? Jangan keras sangat dan jangan tak kata langsung. Tak boleh. Kerana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul ra'iyati. Tiap-tiap kamu suami akan ditanya di akhirat nanti Allah. hal isteri kamu itu. Faham? Ha. ha. Soalan seterusnya, boleh tak seorang ibu wasiatkan harta supaya tidak diberikan kepada anak laki-laki yang sepanjang hidupnya derhaka kepada ibu bapanya? Ha, kerana dia yakin anaknya akan menggunakan harta itu untuk buat wasiat. Ha, dia ada seorang anak laki-laki, anak laki-laki ini derhaka. Jadi mak dia itu wasiat, kalau aku mati, harta aku ni tak boleh bagi kepada anak aku ini yang sulung. Contoh. Contoh. Sah tak wasiat gitu? Tidak sah. Kerana dua jenis anak saja tak makan harta pusaka. Yang pertama anak itu murtad wal iazabilah. Yang kedua anak itu membunuh mak yang yang tuan punya harta. Lain ah. pada tu derhaka pun dapat, isak dadah pun dapat, hak pi kuda pun dapat. Cuma kerajaan atau pihak berkuasa bila dia ni menggunakan perkara-perkara yang tidak baik, hartanya itu boleh ditahan. Ha. Dapat tak dapat. Macam orang gila dapat juga saka. Faham? Ha. Kalau sejuta sejuta lah, seribu seribu seribulah walaupun gila. Pakai seluar atau kepala stocking pakai kat jadi underwear. Tak ada kira. Harta dapat ke dia. Cuma ah. pihak berkuasa jangan beri sejuta tu pada orang gila. Habis licin. Dia lipat buat jet. Lepor kot pelik. Pium. Lipat buat jet. Lepor kot pelik. Penuh bawah pelik orang. <laughs> Faham? Ha, jadi beri sekodoh dia nak makan. Begitu juga dengan orang yang buat maksiat ini. Faham? Tetap ah. dapat. Tapi tak boleh nak belanja semua. Selagi tak berhenti perkara yang jahat itu. Soalan seterusnya. Boleh tak kita tunduri tahlil lepas jenazah selamat dikebumikan? Ha, baik. Dengar molek-molek. Masalah makan di rumah yang berlaku kematian. Fahamlah ni ya. Ha. Dia ada dua. Pertama ketika mayat belum dikebumikan. Yang kedua lepas kebumi. Yang pertama mayat belum kebumi. orang tu sibuk nak mandi nak kapan. Hanya orang tuang rumah dan anak-anaknya saja boleh makan di rumah itu. Ah. Ada Adapun jiran-jiran yang datang ziarah jika dipelawa oleh tuan rumah baru boleh makan. Ha. Ha. Dah dengar kata dalam dalam Facebook kata kalau ada mayat atau rumah kita tak boleh makan. Ha tu mengaruh. Ha. ngaji tak habis. Ni, sibuk nak mengajar. Nak? Ha. Dia ingat dia mengaji 4 tahun BA Honor tu, dia boleh mengajar, dia kena ada hukum fekah. Pang. Belajar lama-lama sikit wok, biar 25 tahun, 30 tahun. Pang. Ha. Mayat ada di rumah, kita pergi ziarah. Haram kita kata kepada tuan rumah, buatlah makanan, kami lapar ni, kami datang jauh. Ha. Kerana menyusahkan tuan rumah. Betul, betul. Eh, tuan rumah takkan tak buat air dahaga ni? Haram. Menyusahkan tuan rumah. Tapi kalau tuan rumah hidang, boleh makan. Betul. Faham? Ha, ni hukum ni kita tengok pekoh Pak Mazhab. 150 buah kitab sekurang-kurang ni. Faham? Bak makan ni. Ne? Allah. Ha. Sebab bila orang kesusahan nak menguruskan mayat, Nabi suruh kita bantu dia, rengang beban. Betul. Faham? Bukan suruh dia masuk nasi untuk kita. Habis hukum mayat ada atas rumah belum lagi tanam. Selepas tanam nak buat kenduri tahlil dengar molek-molek. Kenduri tahlil lain, majlis tahlil lain. Yang moleknya tahlil bukan kenduri tahlil. Faham lagi? Apa makna tahlil ni? Maksudnya memanggil orang datang ke rumah untuk berdoa ramai-ramai kepada si mati yang telah meninggal dunia kemarin. Ini molek. Faham tak ni? Saya baca ni khilaf. Hak wahabi pun kita baca patua. Ah, hak salafi pun kita mengaji. Hak pekoh pak Malahak, pun kita mengaji. Ini molek. Yang tak moleknya, kita jadikan ini sebagai adat yang menyusahkan tuang rumah. Ha, Bila itulah. mati, kena buat nasi. Kena buat makanan. Dia lah dia yang mati. Nak bayar kematian pun tak bayar tak bayar lagi. Bih. Nak buat nasi pulak laksa Singapura pulak nak makan. Faham? Ha, ini salah. Jadi Betul lah. panggillah lah. orang boleh tak salah. Panggil apa? Ramai berdoa mana tahu seorang mustajab Allah ampunkan dosa si mati. Silakan. Ini pro dan kontra ada belaka dalam kitab. Faham? Ha. Yang antara yang membolehkan ulama-ulama Mesir. Antaranya eh, kalau dalam kitab Fatwa Syar'iyah bekah muti Mesir tahun 2003 tak silap Syekh Nasir Farid Wajdi. Faham? Hmm. Muka surat belakang sekali. Neh? Ha. Masya-Allah. Baik. Yang tak betul lagi kita kena kita i'tikad mesti buat ni salah. Bahkan ni bukan pasal dia bukan sunnah. Faham? Panggil orang mari di rumah untuk berzikir dan berdoa untuk si mati bukan sunnah. Nabi tak buat. Dah kita boleh buat tak? Tengok, ada larangan tak? Tak ada larangan. Boleh buat. Okey. Tu saja. Setuju tak setuju tu pekoh pak mazhab. Faham lagi? Jangan kita tak asuh. Yang tak betul kita yang intikab mesti buat 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Ini mengaruh. Faham? Siapa yang nak buat silakan tak buat tak ada masalah. Faham? Ni. Ha, yang ijma ulama bersedekah untuk mayat. Yang ijma ulama berdoa dan istighfar untuk mayat. Ni. Ha. Ni pergi nak makan, bukan nak berzikir, nak makan. Bukan nak berdoa, nak makan. Ya, nah, ha. soalan seterusnya. Boleh tak beri kepentingan mencari ilmu agama yang bersanak dan mencari guru yang mursyid pada zaman yang moden ini? Baik, ditanya kalau kita nak mengaji ilmu, adakah dengan bersanak? Jawabnya, yang paling baik ialah bersanak. Supaya tidak putus. Walaupun tak mesti bersanak itu, ha, yang tak ada sanak itu salah. Cuma kita nak menjaga syadud zara'i supaya berhati-hati. Nah, ha, sekarang ni ramai sangat dah. Nah, yang nak jadi bercakap bab agama. Nah, Allah. dengan dasar nafsu. Nah, tengok orang jadi ustaz, dia nak jadi ustaz. Patu mengaruk habis. Keluar mazi kendi mani junub, habis lingkup habis orang. Faham tak? Nah, pergi bayar zakat tak salam gini tak sah. Punah habis mazhab orang. Kenapa <laughs> tak? Nah, ha, dalam bab Quran pun ada juga memandang-mandang dalam bab tafsir, dalam bab hadis. Punah kanah habis eh. Ya? Jadi sebaik-baiknya dengan bersanak. Tapi biarkan kita minta pula sanak dengan orang. Jadi biadab. Ni ustaz ni mari ngajar ni masjid kami ni ada sanat atau tidak? Itu ah, biadab namanya. Jangan tanya orang lagu tu. Faham? Haa. Ah. Soalan seterusnya Nak cari guru mursyid Zaman moden ni payah dia kata Memanglah sebab memfaham mursyid tu lain Apa makna mursyid? Guru yang mengajar murid-muridnya Dan masyarakat Kemudian bukan di medan ilmu Di medan kuliah saja Di luar sana guru itu berpesan Jangan buat benda ini Jangan buat benda ini Jangan bersama orang ini Tolong jauhi orang ini Tolong tinggalkan pekerjaan ini. Dia nak murid dia tu bukan tempat kuliah saja baik. Sepanjang kehidupannya menjadi baik. Masya adalah guru yang irsyad, yang mursyid, yang menunjuk-nunjuk. Bukan datang hanya sini kuliah. Kemudian lepas pada kuliah, apa nak jadi pada murid dia, lantak pilah. Itu tidak mursyid. Itu guru yang mengajar kuliah ustaz sahaja. Itu eh? ha, yang betul. Jadi ah, mursyid... Okay, okay belajar guru ramai ramai sekarang guru yang mursyid yang berpesan dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan. Allah. Ya, yang salahnya kita faham guru mursyid guru yang boleh jalan atas air. Guru mursyid boleh terbang atas udara. Boleh terbang bukan guru mursyid. Itu burung layang-layang. <laughs> Burung jalan atas air Spiderman. Tak apa tu spider bukan guru mursyid. Faham? Faham, faham, faham. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Allahu akbar ya. Soalan-soalan dari jemaah ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Dan yang dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus ini jawabannya itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh beliau. Masya Allah banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan berkenaan dengan tanya jawab yang ada tadi guys ya. Berkenaan dengan tahlil, dengan istri juga dan juga istilahnya macam mana kita nak cari mursyid di era yang semodern ini ini seperti itu dan Ustadz Azhar itu sudah menjelaskan sangat-sangat detail sekali Masya Allah sangat-sangat puas saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus semoga kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah ya kan terutama perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya perbanyak juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa ya timbul rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga mengharap syafaat daripada beliau Oke guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.